much, much, much, ești criminal Cea mai răsfățată în locul unui țară Pe oriunde intri și îți faci prezența Tu, fără mecul tău, crești audiența Black much, much, much, much, much, much,